Las criptomonedas se presentaron ante el mundo como una alternativa descentralizada a las monedas digitales, dando lugar a un escenario de mercado tan irregular que ha provocado que miles de personas se enriquecieran en pocos días o años. Esto causó una revolución completa en el sector de las criptomonedas, provocando el surgimiento de cientos de empresas dedicadas al minado de estas nuevas criptodivisas. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, el consumo de electricidad para minar bitcoins equivale a más de 121 teravatios hora al año, por lo que se sitúa ya por encima del consumo energético de países como Argentina, Países Bajos y los Emiratos Árabes Unidos. Pero no solo el minado de estas monedas contamina, su circulación también consume cantidades energéticas sin precedentes. Todo este alto consumo de energía se debe a un sistema conocido como prueba de trabajo, que consiste en la necesidad de que mineros con máquinas capaces de realizar complejos problemas matemáticos verifiquen la validez de las transacciones. De hecho, analistas del Banco de América han señalado que una inversión de mil millones de dólares en bitcoins genera las mismas emisiones de carbono que 1,2 millones de vehículos de gasolina en un año. Además, la creciente complejidad del sistema genera un círculo vicioso debido al aumento del precio de la criptomoneda, al aumento de la potencia necesaria para minar, aumento del consumo de energía y finalmente aumento de las emisiones de dióxido de carbono. Esto ha causado una gran repercusión debido a que dicha minería ralentiza los esfuerzos mundiales de lucha contra el cambio climático, como consecuencia se ha comenzado a investigar formas de reutilizar la energía utilizada por dichas granjas de minería, en este caso utilizando el calor generado por las gráficas provocando un efecto invernadero similar al generado de forma natural en la Tierra. Con tecnologías como esta, se alcanzará en algún futuro cercano que las granjas mineras de criptodivisas aprovechen la energía desperdiciada, reduciendo en otras áreas el consumo energético y de esta forma asegurar un bienestar medioambiental y un respiro para el planeta.